zinazo e, e, e, esobola okukolebwako nga bwe kirina okuba media consultant lamusa kubatuuliriza mm. atutandikira musibye mutya nno bannaffe abatuuliriza era nange njagala okubebaza okutuwuliriza tutambula naffe mm. mbazono munange nakugamba nti nze abantu bagenda ne bagamba bitiibwa byabwe mu gavumenti nze nze ttaamala emirundi mutani wa iwaana nemmola emirundi kyensinga okweyagaliramu kubanga siribeerako fooma oba x mutani wayiwaana nemforeva kakati tuyina tuzze twogera ezintu bino byonna zembi bagamba tipulezidenti museveni aze atambula bulungi nnyo kuba ezo erisiki teeka museveni muyeekera museveni abantu bakyamwagala museveni awulira abantu nebawulira mm. ne bannayuganda bawulize yakola ebintu ngaamawanga gonna byebakola kati kati kenya yeyongereza enaku 2mulumu eh, tanzani gundi bungereza yeyongereza enaku 2 mulumu nga naye ayongezeza kati bino byona byebagala restriction relaxing restrictions bali kubya museveni why nti ye yakola ekintu nabaga nti akawuka kano kasooka kutta ekonomy kasiolemera okugulu kwa kansa nga asaasaana amawanga asobola kugala bisaawe byanyonyi kugalawo kubanga mbagamba nti ffe ebimu ababbi batuwonya ate ebimu ne batatuwonya hmm. tekakati singa muyina omuntu tamanyi kyebayita kenya airways tamanyi kyebayita ethiopian airways ya nti mulaba nyonyi mu bbanga eh. naye okugaa nti otuuse ku joma kinyata international airport nolaba enyonyi za kenya ezibuukinze ne basoma kechu bujumbura kechu addis ababa kechu hongo congo he, kechu kati enyonyi ezo zonna okuzigamba nti zeebake mm. kinya tayalwawo museveni kan duit tetulina nyonyi t ogamba nti mugale ensalo okugamba nti eh, amaduuka mugaggale nasanyusa ennyo nagenze waffe kalizo nensanga nga amaduuka gonna okujjako abatono ennyo nomuddo gumezemu ogukulaga tebalinya why one of the reasons bali compliant ekyokubiri ekaliizo babadde bajjamu buzi kukola bisinesi balimi eh, balimi bali mu bitundu ebirinanyeewo tetulinawo kuba kakati atalina yava kuno nagenda embalala natakulayo kibanja kakati edduka bwe baligala akaaba hmm. kuba edduka yabadde ki kati ewaffe nalowooza nti olwokuba balimi babadde bajja buzi era amaduuka gatera okugulwawo saawa nya ssatu abantu nga bamaze okulima oba omukazi najja oba omusajja najja ewaffe wabaddeyo compliant kakati neze nabagamba nti bino byonna ebintu pulezidenti abadde abikola ngaali bwomu naye kasita anaateekamu abantu abalala nga bifa nabanyiayinza okukola obwomu anti biri temwabaddemu bubbi hey. temwabaddemu bubbi ngaakuga nti mudde mu nyumba katioli anabbiramuki baloko defensi bebakuba abantu naye mbagamba nti akawuka kano kalya banene kayola nnyo abanene nababuulira nti akawuka kano mukulya abanene politikoabali mupoliti aa ah, ah, enaabanene physicaly eh. katikiro wa bungereza akomawo bukumi yakazanyiramu era ndoza kati bungereza ekyasinga denmark yo yagamba ewaffe tekaliyo sweden musigale nga mukola omanyi katambula butambuzi nti kakati mwemuyina bakaite second phase no muberamu abaexploding kati tanzania yo yagaana kubanonya kalu ka oktoba so nga south korea eronze south korea yesterday ku sande basomye naye kyembagamba nti distancing social distancing ejja kubeerawo ekereziya ebadde eberamu abantu 36 bakkiriza mu 15 balonze 15 kakati mbagamba nababuulirawo nti pulezidenti kasaana agattamu abantu abala ababbi we bayingirira eno yonna museveni abadde atambula ki bulungi nga oda ze yaziwa temulimu baki butereevu mm. wabula tukyalinamu element nti bwosanga abavubuka bali ku matatu ne social distancing omukola ku matatu ye nti kyenkubuulira nti pulezidenti yabagaa nti nze siyimirira kubanga bweate nekyo nakibagamba nze nali mustatehouse nembaga nti lwaki pulezidenti atomera mbuzi nandiga lwaki tatomera mbwa anti embuzi bazisibawo abali mustatehouse abamu basiba embuzi nebagisiba kukuba emotoka eyitewo muzeeyo embuzi yomwana yinji yagigula miliyoni eyeno teyegikuza emitwalo kinaana nababuuza mu state house aba security why does museveni's convoy nok dogs because there is no value monetary value for a dog which has been knocked embuzi ah, nendiga ah, anti ente goba otomedde hmm. kakati nabagamba nti bagenda okutandika embuzi basibawo nsibe diribaletire nendiga zezisala olugundo nga museveni ayitawo this is a calculated move by mafias bazisumulula anti nkugambye basooka kati webamuwadde entono eh. enkoko yokka museveni gyatumidde ku konvoyiye egula miliyoni nababuuza lwaki konvoyi ya museveni tetomeranga ku mbwa nga konvoyi ya museveni etomera mbuzi nandiga gwekyogamba nti pulezidenti bwaba nagenda mu luguudo olwo abasiyute tebamanya yiso temanya nti ejja kuyitawo hmm. embuzi etati motoka bakatomerawo embuzi mmeka njagala kubuulire motoka za purezidenti wezatomeredde embuzi bakatomerawo embuzi mmeka eno bagisumuludde busumuluzi kulya sente era kati bayinza omuga nti okutulesinga omusajja ow'embuzi ate yekyeyakoze bwe yategedde nti motoka zo zisomedde embuzi yadduse musajja tubadde tulina omunoonya eyoperation muyiso eriko obukadde obo kutaano <laughs> era ojja ziwulira mbamanyi nababeeramu kakati museveni bwayingizaamu abalala simanyi oba akantu kwangeako onoobuwugubira bwoyes kakati pulezidenti eh, bwaleesa ab'emmere hmm. ne baziyita enzige hmm. ne baziyita egundi eh, eh, gundi bino byebabadde babba balefigiizi baani ne batategeera enzige locus onle damaging on one thing the after effect that they eat crops mm. which means nti zibalumya enjala but food can come from one, one area to another naye tezitta bantu hey, hey. kakati omubbi atalina magezi yakozeseza methodi wokubba sente owenzige namuleta mu coronavirus because batugamba world monkeys do not learn new tricks bamafiya ba museveni ababbi tebakyusa bukodyo kuba tabakwata mm. tabakwata tabategeera era nawandisa akatabo kange kano wayi museveni kant undestand the mafia ganga tabasobola bategeera kakati bakozesa babadde babba bududa kyayise kitutta essomero kitutte ki you can still money through bududa why the local leaders who would make a noise in parliament and in their district councils can easily be silenced Mm. abo bangu bakolaki bakusirisa obawa sente mulya mwenna bududa mesadi ya bududa tekola refugees mu preminister's office badde babainfulatinga baba mm. e, bali bwe bati bebati nebava mu sente kakati bali abo si bannauganda even if 100 refugees die it is the high commissioner for refugees who is concerned who will come and investigate why are they dying mm. nga bwolabye eh, nti balefugees abali egreece bebatadde mugundi babagambye tebajja nakukiriza kutambula basomali babazudde nga bakayina kuba badde bayinjira mukibuga barefugees kakati erefugee is not acitizen refugee tagisaako gavument not ato si wammwe mm. kakati waleeta mesad eyobubbi buli ku coronavirus coronavirus government can be overthrown by coronavirus abantu basuula gavumenti kakati bano ababbi nababuulirirawo naye mbagamba nti babbi mmwe nabagamba dont build on the prime minister's office hmm. temugeza nemuzimbira kukakiko mu prime minister's office nembagamba nti mumwina obuzibu prime minister's office tekitegeeza lugunda lugunda tabimanyi nabimanya tabitegeera hmm. nembagamba obubbi obuli mu prime ministers office abaana bano ababbi ababbi mafia museveni batamanya bamuli ku lusegere bajja kubba mm-hmm. i wond you dont build on the structures of the office of the prime minister because abalimu besame thieves nti mu prime ministers office bwe babba sente bano abaana buli lwe babba sente bakuliyetinga ejirikiti mm bafunawo omuntu gwe basuulako embwabo ne badduka mu premise office bagoba musaka babbi basigalawo kakati what is happening museveni alina ebizibu bina four problems big problems ugandans have agreed obediently to remain at home lockdown bagikkiriza but they cannot accept they cannot tolerate dying hunger tebayinza kigubikirira deristomwabut yes kubanna bagamba nti ensi eyina emmere nga uganda tebeeramu riots permanent riots nembaga nti ensi eyazimbirwa ku private sector singa bano ababbi basekamiro ogundi yaŋambye otafiire nti babayita aliire okukinduka hmm. nti oyo mubbi nnyo si musuma mu banyankole hmm. aliire okukinduka nti ye Ah, bwabba nga tomugjeewo afa bwaba mwana ngaalya mmere bwalya bwaba tanayebikalubuto tavaawo eh. kakati bano abaliire okukinduka bo tebategeera situation nti tisnot amazing to me okulaba nti museveni ababbi ababbi abanoonye kampeyini ye babe very close to him ogambe tebakkiriza mm, njala kubabannayuganda tebagenda kukkiriza kufiira mu nju anti kakubolere omubbi owa prime ministers office ekyo teyakitegeera kakati ekyokubiri ne babaza mu 7 nti awadde ennaku 14 embere tebagigula tebalina mmere they don't have food tebagula mmere ono omuvuka ogwanga oyo mbwagaba mmere make ndi bamupe aveeyo bamutwale ekikumi motoka tetulina ani tetulina anti ali honest tetulina mani power nemotoka tezimala ah, mukwano gwaffe owa st lawrence yalabye ku tv abaana babonabonatulinawamawatulinatulina hmm. eh, eh, ye mukyalamuwala eh, w'omugenzi yagendede ku mutu bano bakayanja awaba bagundi bano bagundi ogamba jeno jeno kayanja awadde eh, abantu obuwunga bano bacomedians hmm. how does it reach the moment post office failed to deliver mm. post office failed to deliver many methods came up okuhereza sente ku simu that was post office role okuhereza ebitereke bagulako ne bases muzitwale ebitereke at this time <coughs> cards twagulanga christmas cards do we buy christmas cards you hmm. can send gundi christmas eh, eh, hmm, kasitaekita kakati ekiwemula bano emmere teriiyo these are delaying tactics tebalina mmereogwanga omufa olutingirawo kugamba nti tulina emotoka zowe ziri bo babala nnaku za museveni kakati katwongere 14 bajja kudduka kalolola ajja kudduka owanga ajja kudduka bajja mukuba tebalina mmere wekeru ajja kudduka talina mmere bagamba temugula mmere sente bazigabana eh. the money was shared they have no food tobakubye emboko mbabuulira ate president akimanyi kuba abantu enjale baluma nga bagabana sente the president is aware era bwokuba kano akasoose akatambi akakasoosekatambi akasooka eh. ababbi batuula baani aboogeraawo mukatambiakobabbi ono kale oyo musajja ali ne pulezidenti omusajja oyo ali ne pulezidenti yamutuma ku birala mm. n'ayita babbi banene batuula n'abagaa nti banne tekinologi emirundi gwayina sibatuuziza mu nyumba yange mbatuuziza bweru ne ku balukon tetutuddeeko mm. kuba abakugu bange baŋŋambe nti tekinologi wa mirundi akolera nnyo mu nyumba naye bwotuula ebweru nemumikisingamu sawundi ntakola nebadudumya emotoka eh. ekyuma kyange ekikubuuza do you need with noise no kibeboabawulira eh, nti akakiiko museveni agenda kagoba bebabadde boge eh, ali ku lusegere lwa museveni ayise babbi banne ababuulira nti emmere teriyo omusajja akake munyiivu naye ye museveni tamanyi nti ono amuli ku lusegere mubbi uh, was the, the message was critically very clear from His Excellency uh, that when you look at the entire organizing committee, uh, several things have been missing and uh, there was a lot of cronyism where one would bring another one on board because they deal uh, in some way or another and you these problems actually are making uh, everything look extremely very bad. And this is why we are having several problems from all these wings. And now this is what we are bound to do, to start and see that some members get off. Uh, when you look at the entire committee and how the people are organizing, eh? yes, that is just one of the things I was talking about. So in one way or another, you have to ensure that some people really understand um, what has to happen. Uh, looking from uh, the beginning and how Apanya was uh, doing everything, the way the contract came in place and how uh, the people managed it, actually the conspiracy begins from the committee itself. Why would you allow to be bullied? Why would you allow to be driven? Yes, by just some few elements uh, that decided to make uh, everything appear to be that the contract is fake. You know the power behind Aponyi. Could, couldn't somebody spare that? These are the several complaints uh, His Excellency was complaining about. And indeed, it is a concern of nearly everyone to see how we can uh, uh, fix each and everything Another aspect we are looking at today is uh, how Tamari uh, Merundi uh, blew the whistle. Truth be told, even the president himself was very, very, very shocked that the message coming out is not only exact to the point, uh, but they were totally facts with uh, every grain being truth. And now the only challenge is how to undo all the mistakes because according to the president, he's sending a directive with the two options to pull down the entire committee and puts up something fresh. That is one. Two, to scientifically dig out all the elements involved. But he says this is a task that can even take longer than a month, which period the committee may be relevant, may have served everything. That meeting ekutegeeza ekiriwo nti bwe baawulira ennaku ekumi n'ennya tebaagula ki tebaagula mmere tebaagula mmere balowooza tujja kwebuzaabuza and this is the practice why even the local task forces have not distributed food tetunafuna clearance kuva ku headquarters why they are calculating the, the, the 21 days emmere bagisigaze kati katwongere ennaku kumi nanyabaminisita bonna bajja kudduka fortunately for them baali battidde mu byalo nemwenda oyo olishuwa nti mandera yayogera sebu nkubuulidde meeting yagibaddemu ne babagamba nti if bwemuba mwagala museveni yabatte muhamingo mirundi mulabe e, bakwogerayogerako nyo mpulidde mirundi mirundi yes kubanza ate ninagundi setirait gundi naye mandera yabagaye nti mwanona wange nemuŋamba nti buli kiro mujagalako 30 nenzikiriza mu business mani ate nze munjagazaki naye ekikwewunyisa nti abaana abo babi nnyo museveni ategeere abaana bano batujoze nnyo kabusenga ajoze ensi ntweyapusa ajoze ensi omukafuki omukoye tajoze bujozi omukoye afukidde ensi eno omusulo nogamba nti empuuta giremedde okimanyi nti kati munte mulimuka kebayita akatagatirula kalinga sebusa dakola yakakwata tekatwalibwa bweru omukajozensi eno omukajozensi eno paka alala wamutukubidde balayi mukyenyi sezaala we namutegeera kati bwamutegedde amukoze ekyo linda emisinte gyebaliko kabusenga ndaani makubu yandaani kano kantu yapusi yakagambye sente zikomyewo 5 billion kulwokubiri bwebati ziri mu banka kwatirawo kapapala bazikasondede bakagambye gwefuluma meeting mirundi gomala okutulikodinganobiwa mirundi bambi kasajja kakati kamba kube nga nakasajja mwakafulumiza mutegere nti eno satelite nkabateera mukampulira nkabateera mukampulira temujja kubba wano kakati bwe babawa ogula emmere kubanga what you people don't know they are two committees one committee is to fundrise eyaheaded by emmanuel katongole mm, waliwo committee eya prime minister's office but mm -hmm. what they did abasajja bano bagezi kalolo doubles on the two committees the original one composed of sives and this one nibajja bakola amateeka bakola amateeka ngali bwegati the katongole committee onre solists and raises mm. donations after receiving the donations yeah. they surrender them in two ways the materials the donated items the physical items are given to the discredited committee of receivers the money raised is given to mukakanisi sente ezibakuŋanya zigenda wamukakanize kakati bwezimala okutuukayo kakati bano bagezi bwowulira akakiiko olowooza kakatongole akakiiko kakatongole bakateekawo ababbi onretrais pulezidenti bwakateekawo nkaliko kulii makubuyo n'obukooti bwe kabushenga n'obugaali bwindi bwe ne beteekako babbe nabagamba mm. nti mengu tiwangayo miriyoni kikumi zaava wa mandera Hmm. makubuya ajja atuuleko kati makubuya bwajja n'atuulako ne kuluno kabusenga agenze bayibayi kabusenga kuluno alaga mabusu kabusenga alaga mabusukati ku bukiiko bwonna kala kweyita akababbika akababbika ekali origina kati katongole taafe kubanga fe tetwawula katongole ki katongole agenda kufiiramu akakatongole si ke bagoba hmm. era pulezidenti yasazeewo mbabuulira hmm. mwalaali buli muntu yenna eyawayadde ekikumi ajja musoma ku lediyo neku tv nebonaba mm. lona kulamba mm. if you don't hear your one name Bazibba. and your donation bazimba bazimba ndani mabusu mabusu ejo eh, okubba buli kaseera kuluno omusezi yalidde omulambo ewaffe nabagamba ti omukazi mulinywa yali mukadde naafa oluyiro naga ndi wemunategerera abasezi mulambo gwange mm. buli yali akumulinywa yalwala oluyiro mm. oluyiro omukwa joze nyo ensi eno omuko omuko ne kabusyenga n'entwe ya pusi bajoze ensi eno kakati emmere eno emmere nevaako ekizibu amirundi ati emmere tebagula tebagula kituufu kakati bagende ewa mandera aponye bajja ne bamugamba sapulayinga emmere mm. naye nga aponye bamumanyi tajja bba wanguzi kakati bakyebakola azi yuzo kabusenga nekkulubya ne bakupa mumawulire nti emmere emmere erimu amayinja akawunga kalimu leero kuluno kulubyaga namumyuka leero kulubyaga namumyuka kulubya fitina ate kulubyakulubyaga namumyuka oli mukunganya waleero kulubyaga namumyuka ne kabusenga kabusenga ndaani kabusenga tawolebwa sente kabusenga kati ekitundu kiri mabusu ekitundu kiri eno makubu yayi yaddusa okulaga emmengu yazeeyo makubuya yanona bwakatikiro mbumuseveni amulabe uhu oyo omusajja katikiro muyita wakuzanya ye byayina obiyita byakuzanya oyo katikiro waliwo yali awangadde onokolawo esente zi makubu yazeeyo makubu yazeeyo emengo nmakutike bwatakwatibwa kumusiba kakati tebagula mmere mm. bagenze e, gundi e, aponye yali agenda okubawa emmere mm. kubanga aponye ekisinga okunyiiza pulezidenti yes. biri ebintu nga bisatu mm. aponye has the food has the beans aina ah, apoyehazi eh, international repute recognition and credibility byona biina kakati bano bategeera nti aponye tebajja mulyako sente as the usual do omukwajoze ku luno musezaala we yamubate amukwatiddemu hmm. amuyina kakati aponye bamukuba baddira obuwunga babuteeka mutaka hmm. leero kulubyaga namumyuka leero kulubyaga namumyuka kakati nga kulubya batandika mu malisi yabwe eyabulijjo ne kantu eya posi hmm. nti obubunga bulimu ettaka obubunga bulimu ki to justify the egging out of aponye hmm. bateekeko anmandera mandera bakiriziganyiza naye hmm. nti 30 bazirya hmm. kakati mandera nabagamba nti mandera bajja nebagamba nti oli abadde atuseera n'obuwunga bubi nembagamba nti pulezidenti ekyo fe tetukigoberera wano omusajja ayinza okuga nti nkatundalkmu bitano nga mu tanzi ekikumi kyomugambye ajja mm. kuleeta kinaana abiri abaliremu kubanga mm. ba auditors babe yefu 30 gijeeko ku buli kiro mandera abadde akatunda mmeka he new these people new nti fe tukabala ne batamanya nti ku luno nenaku za museveni ekumi nenya zeyawadde zijja kugwako oh, oh. Oh, nalabako ewaffe ewaka they are all dead brother wange gwenzirako mm. yali aleeta matooke kampala matokegalina mm. bwasi bwasi yagulanga luli namba gundi 45 nga mukulu waffe yamuwadde sente ye yali tasomye mm. ngaali waka mukulu waffe naga nti mm, ye kakola obusuubuzi afune sente namuwa sente sali oyo namuwa natandika okusuubula amatooke nga sali azimuwadde ah, yaleetanga luli namba nga yesi wamwaga mwaga mwaga mwaga babana bateekako enkota ekumi enkota abiri kane tujja tulwaza mwanyinaffe eh, nalwala obulwadde buno nga tebanabutegeera hmm. kakati ye yalwalira kampala nebajja bamutwala emulago ono bamuwa sente ezokutwalira omulwadde ajja alabe nomulwadde adeyekalisi abuulire muzeeyi nti omulwadde amulesaweyamala okutunda amatooke ge yayagala kuddayo kuleeta maki namulabanga ngaleesi naddayeka nabagamba na oli omulwadde mulabye ali bulungi ne sente nzimuwadde